Ez a három Ja, tényleg. Azt a indítottál. Utolsóra került. Na akkor gyerekek. Most viszont jót indítottam el. Hú, de szóval nézel ki. Na. Várjál. Hát Ezért nagyon marhán csináltad. Mint egy fogyi. Ne, hogy ezt csinálva? Vissza kell menni a paladon és hülyé. Júj! És az elviszod a... Na, effekt. Ez is elvitt oda amúgy. Hát ő az rossz viszel. Másik kell az ott. Azt. Na, ez szerencsé. lábot, egy kicseszett lábot. Aj! De megöltem. Kimondtam, kimondtam. Yes, yes, yes. Fuck you, oh nem. Szóval gyerekek, ezzel megy el a rohadt sok időnk, hogy mit csinálsz? Sonic? Sonic? Sonic, mondom, rendesen csináljad, mert ha nem csinálod rendben, nem kapsz lájkot. Karácsonyra. Hello, Gergő. Akkor a kukacok azok nagyon hülye ellenségek. Miért? Azok benne vannak a sandokon is, ma is a abszolút hálóba, csak ott kék színnel. Ez meg kicsit. És a homokba ugrálunk kemény. Meg nem is így néznek ki. De így néznek ki, csak ki. Nem! Színnek. Nagyon nem így néznek ki. Én már láttam. Csak én tudjam ma. Júj! Gyerekek, most mi a fasz van? Jó, gyerekek, ott volt egy valami lávás flakon. Hát de gyerekek, most mi? Futni kell jobb lehet. Fasz, hát arra megyek, az meg, mi ez? Nem erre kell menni, nem erre kell menni, nem... minket veszíti. Persze, vége levelnek három része van. Az meg. Jó, gyertek most már komolyan mondom, hogy megöllek. Hú, remélem nem fog senki belezavarni a rohadt videómba. Jaj, gyerekek! Hát, hogy ez csak egy rohadt idővesztés nagy a kurva, kurva idegesítő szarnyom. Ó, gyerekek, ugye ez a kettő? Biztos lesz ebből is három. Igen, de tudom, ebből is van három, melyik? Honnan lenne? Tessék, már négy perces. Ja, kecó! Fasz! leszarjuk magatól. Leszarom magatól a szar titkos pályáidat. Basz meg gyerekek, most már komolyan mondom, hogy mit csináltak ti. Mi ez a rohadt cucc? Júj! Mi gyerekek most itt? De gyerekek! Gondol, erre kell menni jobbra itt, Adam? Igen. Nem arra, amerre lehet menni, mert az nem válasz. De. Nem. Aztán tetszik, akkor lehet nem, nem hagyom, hogy egy ilyen kis szarszani ki videó összes ringemet, mert olyan béna, hogy leesik a lábába. lesz már vége ennek a pályának, és már nagyon várom. Aj, Fúrnyátok! Jaj! megkart meg olyan hülye kis kötök fasz az ellenkopat. De a vége a videónak már siet! A faszom ki van, bács meg! Egy percet csinálok. Ez ma mi? Too, too easy. Faszom. Le! Nem, nem engedem. Nem engedem, hogy most már sonic játszok. Nem engedhetem meg magamnak, hogy Sonic Fussal játszok. Mindenkinek ez a kedvenc játék, persze, nagy lópikulákat. Senkinek. Kivéve nekem, annyira nem tetszik. Halljátok, ez a harmadik és mi a fasz, kurva élet? Rohadék! Szok ki a keskorúva Mi a tök? Itt tartunk ma. Jó, a hát annyi too easy. Fuck you easy. Hát ha gyerekek, ha ennyire hosszúk lesznek a pályák, a következőben lévő pályák, akkor rohadtunk. Pász meg. Nem is értem ki csinálná úgy, mint egy fasz, csak nyomogul. Mi a... Ki a hülye geci? Vagy ilyeneket csinálnak, miközben egyszerűen easy, too easy, too easy, too easy, érted? Too easy. Too easy! Too easy! Én azt mondtam, hogy too easy, aztán pedig nem is easy. Rohadt nehéz. Bármilyen még. Mit csinálsz? Mi a fasz csinálsz, geci? faszom ki van már a élet. rohadt szónikatokkal. Ilyenekkel kértek én, hogy ilyet csináljak. Tudja, hogy így kell végre nekem tudom, izész. Lebasszak a fát. Jó, hal meg, nem érdekel, hal meg, buzi. Na, úgy van, hallja meg te kis béna szar. Te geci.